כשיצאנו הרופא אמר לי, שרית, הכל עבר בהצלחה והניתוח הצליח. אבל כבר בחדר התאוששות הרגשתי שהצד השמאלי שלי חלש מאוד ושאני לא יכולה להזיז אותו. אני נולדתי נכה מלידה. לא היה לי אבא ולא היה אימא, הייתי זרוק במוסדות, לא, לא קיבלתי חיבוק או... היו אה, לי שיקות, לא היה לי מישהו שיתמוך בי בשנים האלה. אנחנו לוקחים את האנשים הנכים, שלא היה להם סיבה לקום בבוקר ולא היה להם שום מסגרת מתאימה, לשקם אותם פיזית ולשקם אותם רגשית. פתחנו את הפעילות של עבודת הפסיפס, לחבר אותם לכל 12 השבטים, לכל עם ישראל, שגם הם חשובים וגם הם יכולים אפילו לתרום. 12 השבטים שהם בעצם אבי אבות האומה של עם ישראל, שזכינו ברוך השם שאנחנו היינו נמצאים פה בארץ ישראל. מצאתי לי תרפיה שאני מאוד נעזרת בה בשנים האחרונות. אני באה ליד שרה פעמיים בשבוע, ואני יודעת שהרוגע יבוא מהעבודות שלי. אז אמרתי היום, שרית, יאללה, קומי, למרות הכאבים, לכי למקום שירפא אותה. נכון, אני לא יכול להגיע לכל מקום, אבל לנצח את המגבלות על ידי צילום.